はいどうも辰巳イバノビッチですおいシャロオッケーあき今日は <laughs> えっとなんだっけストーンヘンジに行こうと思いますストーンヘンジって何ストーンヘンジは石ですそっか <laughs> でもなんか世界遺産に登録されてるっていうので有名なのとあとはなんかなんでそこにその石があるのかっていうこと自体がすごいミステリー ということで、なんかミステリースポットとも呼ばれてます。なんか世界の中でも、なんか一番謎に包まれた場所っていうことで、まあ、せっかくイギリスに来たんで、えー、ちょっとタッチ寄ってみようということで、ちょっと全部ガンちゃんに、えー、運転してもらって、ロンドンからどれぐらいだったっけ ?2 時間半 ?2 時間半ぐらい。で、えー、っと、まあ、俺はただ座ってただけなんですけれども。 <laughs> <laughs> ちょっともうそろそろ着いたんで、 行ってみようと思いますゃあここが入り口となっておりますなんかあのー、無料で行けるのかと思ったら結局お金は払うみたいですああ o h d a n you're getting 85. Oh, 80. o い Cuidado pra m i 変な原始人のお家みたいのがありますなんだろうこれ石かな石となんか藁 竹かななんだろう石謎だ Homes for the builders of Stonehenge なんか一応ストーンヘンジを作った人たちがもしかしたら住んでたんじゃないかって言われてるお家だそうですなんか豚臭いね <laughs> これはベッドかなベッド。寝てみましょう。はい、寝てます。でここになんかいろりみたいのがあってなんか昔の 日本の家みたいになって多分えっ、ー、とあっちから行くのにはちょっとお金かかるのでなんかちょっとどっかね無料で見に行けるとこないかってちょっと車でいろいろ周りを回ってみようと思います脇道からちょっとこう、まあ、フェンスとかあってまあ、本当入っちゃダメなんだろうけどあそこにあるのがストーンヘンジです カメラだとやっぱちょっと遠すぎなんで、えっ、ー、と、この、でっかいレンズを使って、見ようと思います。